hii kazi yako unaofanya huko ya barabarani, unajua watu hawapendi, lazima ujiwekee kinga. Hii nikamwambia mambo ya kiuganga uganga, mimi si sipendelei. Akaniambia acha ubishi wewe, ndivyo watu wanavyoenda hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia ah, basi poa, twende. Sasa akaniambia, ndo akaanza kuniambia bwana, kuna mganga amekuja ametoka Sumbawanga, najua kule tena jinsi watu walivyo tena yeye mganga ni wa, yuko kule pembeni na ziwa kabisa, anajua hivi moja mbili tatu mambo ya kiganga ganga. Na mimi roho kwa sababu nimeshawishiwa na mwanamke nikakubaliana naye. wanasema mapenzi yana nguvu, hasa kwa yule ambaye unayempenda, anaweza kukufanya au kukusababisha ukafanya kitu ambacho hujakipenda. Tunaye brother hapa ambaye ana mkasa mzito sana, kuanzia kwenye maisha hadi kwenye mapenzi, kitu ambacho kimeni surprise na kunistaajabisha. Sio mimi tu, naamini hata wewe pia utastaajabu na kujiuliza maswali mengi, lakini majibu yake tunakwenda kuyapata hapa hapa, ila kabla nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani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 kulisikia au kulijua jina lake, lakini pia sura yake ndo kama hivi hautoweza kuiona, ila utakuwa ukisikiliza na ukifuatilia kila ambacho anakizungumza, kwa sababu mambo ni mazito na makubwa sana. Mimi naitwa Kelvin Shayo, kwa watazamaji wetu tuweze kuifahamu historia yako kwa ufupi. Eh, yaani mimi nimezaliwa mwaka 81 nimesoma shuleni kwetu huko kijijini Moshi, mm. wilaya mm. Hai Nimesoma pale 96 sita nikamaliza darasa la saba. 97 saba nikaenda form 1. Ah, nilisoma hapo kwa ya miezi minne, sikutaka tena kurudi. Nikarudi nyumbani, tukawa tuna nakakaa tu nyumbani hapo, nikapelekwa gereji nikakaa gereji pale, nikawa nimeshaelewa ufundi, nikahama pale Boma Ng'ombe wilayani hapo, nikahamia Moshi mjini, nikawa fundi mzuri tu, nikakaa pale Moshi mjini kaa kwa muda, nikaja nikatoka Moshi mjini nikaja Dar es Salaam nikawa niko kuna gereji moja nilikuwa niko Buguruni pale. Nikakaa pale Buguruni. Baada ya hapo, kuna ndugu yangu ambaye alikuwaga na viaisi Akaniambia kwa sababu umeshakaa hapo, umeshakuwa mzoefu hapa mjini, njoo ukuje usimamia magari. Nikaenda pale nikawa nasimamia magari, nimekaa hapo kwa muda, kaa kwa muda sana. Na unajua tena kazi zetu hizo tulikuwa tunafanya hatuna yani ile ma, makubaliano au wa malipo, yani unafanya tu, ni kazi ya ndugu, tutajua kwa mwisho wa safari itakuwaje. Basi nimekaa naye, nimekaa mwisho wa mwisho, kuna jamaa ambaye alikuwa anasimamia naye, alikuwa tunasimamia naye magari, ambayo alikuwa ndo mkubwa. Basi ule jamaa akaanza kuniambia oh, sijui umeiba redio, sijui umeiba nini bana, sikutaki tena, imepanda imeshuka. Ah, nikarudishwa kijijini. Baada ya kurudi kijijini, nikakaa kule kijijini, nika nikaenda kuendesha haisi nikakata leseni, nikaanza kuendesha ice, nikaendesha ice, nikaendesha ice. Ah, nikaona huko kwenye ice hakuna mafanikio. Nikatoka kule kwenye ice, nikarudi sheli, nikawa nafanya kazi sheli. Kipindi hiyo tuno chakachua hii ya kuchanganya diesel na mafuta tando imepamba kasi kweli yani. Ah, nikawa nafanya lakini sasa ndio hivyo ma, ma, ma, ma nani yani makum, yani mafanikio siyaoni, yani ndio ile kwamba unakaa tu kidogo unapata sijui posho kwa siku, malipo yani mshahara kwa mwezi ilikuwa hamna. Tukakaa tukafanya, baadaye wakaja akatuambia ilikuwa elfu mbili kama na na nane hivi, kaanza kutulipa, watuambia tutakupa kila mwisho wa mwezi, kila mtu atasaini elfu ishirini basi basi, kutokana na hivyo asipofanya tu hivyo hivyo ah, mwisho wa mwisho kaja sijui tuliiba dizeli basi mwenye, mwenye sheli yule akaja akajua, tukafukuzwa. Kufukuzwa pale nika nikaondoka. Mliba kiasi gani? Alikuwa lita ishirini dumu moja hivi. Pale kwenye kuiba diesel ilikuwa ya bei gani? Ilikuwaje mpaka ukafukuzwa, na nini ambacho kilifanya ikagundulika mmeiba diesel? Ah, yani pale tuliiba, kitu kilichofanyika ni kwamba diesel, unajua tulikuwa tunachota, kwa hiyo ikachuruzika. Kwa hiyo mwenyewe alivyokuja tukauzia gari moja ilikuwa inapaki hapo hapo. Kwa hiyo ilipo ule tajiri alivyokuja kuangalia akaona mchuruziko wa ile diesel mpaka kwenye ile gari, akaanza kuitafuta ile gari, akambana ule jamaa, akamwambia kweli nimeuziwa na fulani, alikuwa fulani na fulani. Basi tukaja tukabana, tuka tukasema ni kweli tumeiba na diesel yenyewe sio tuuze elfu kumi na nane nadhani hivi, hey, eh, lenyewe ilikuwa ndogo tu. hasi ah, kakaka pale tukafukuzwa, nikaja mimi nikaondoka. Nakumbuka nilienda Singida kwenye kazi, kipindio barabara ndio inajengwa kati ya kutoka Singida kwenda Dodoma. Basi kaenda pale, ah, lakini sikufanikiwa, nikarudi tena Moshi kakaa Moshi, kakaa Moshi, na ndugu yangu naye alikuwa hapa Dar es Salaam akanitafutia kazi Panoni. Nikarudi Panoni pale, nikakaa Panoni pale, nikafanya ngambe bwana, chukua uzoefu. Basi Panoni mlikuwa mnadili na nini? Nilikuwa dereva sasa. Nimeenda kwa ajili ya kuomba dereva pale. Basi ngambe subiri utaenda na huyu alikuwa dereva mmoja hivi alikuwa anaitwa J4. Basi akaambia nenda na huyu bwana azoe gari. Basi nikaenda pale tukapiga pia tripu kama tatu nne hivi tano. Sikaambia umeshakuwa mzoefu sasa, subiri gari yako utakabidhiwa gari sasa ile kukabidhiwa gari kwa taratibu zilizoko pale, wewe ambao ni mgeni mgeni, unarudishwa gereji, unaanza kupiga msasa. Ah, ile hali mimi ikanishinda. Basi na ndugu yangu mmoja naye alikuwa hapa mjini, akaniambia ah, hizo kazi huko za nini? Mimi acha nichukue mkopo nunue kununue gari. Basi tukachukua mkopo, akanunua gari, tukanunua DCM, tukashawishana na ndugu yetu mmoja akanunua DCM tukafanya no kazi. Sasa DCM lenyewe kipindi hiyo tunanunua ndio msimu nao madisiemu yana kata ulingwa. Na kipindi DCM zinavuma sana, baadaye yani nakata yani inakuwa haiko tena kwenye ramani yani. Basi kipindi hiyo basi jamaa katushawisha kwamba hii DCM gari ya mtu mdogo, gari ambayo inaweza ikakutoa, gari inavumilia shida, sijui ikipata ajali unaweza ukakatia hata bati la la dramu tu unanyoosha tu unagongea hapo na inafiti nini na nini. Sasa kwa mfumo ule tukakaa, ah, DCM lenyewe likawa linasumbua, likawa lina, yani halina mwelekeo yani. Nunua milioni kumi na saba basi nimekaa nayo pale. Ah, mwisho wa mwisho tukawa aliona halina mwelekeo. Baadaye ile DCM wakaja wakaiba, Mungu akasaidia, nikalipata huo huko Kitunda huko. Ilibiwaje? yani tuli, lilikuwa limepaki sheli akaja mtu asubuhi, unajua jinsi yale magari kwamba yanapakiwa sheli tu, asubuhi madereva wanakuja, walinzi wanawakabidhi tu, ah, mimi nimekuja kuamsha gari fulani. Kwa hiyo mlinzi anampa tu, aendi ajiulizi kwamba we ni nani wala ni nani. Basi wewe unaambiwa ah, basi wao ndio wenyewe, hakuna mtu anaweza kuja kuiba. Na kwa swala kwa swala, swala kama DCM kuibiwa ni kitu gumu, mtu anakuambia basi unaiba unapeleka wapi? Basi kakaa pale Asubuhi dode dereva ananipigia simu ananiambia, mbona mbona umemwagizia dereva mwingine aje amshe gari? Ah, nikabaki nikajiuliza, nikamwambia hapana, sijamwambia mtu. Asema mbona gari hamna? Muulize mlinzi. Mlinzi anasema kuna jamaa amekuja hapa asubuhi, ameingia kwenye gari, amewasha, ameondoka. Sisi tunajua ndio ndo dereva. Basi tumebaki pale, we tukaanza kutafuta hiyo. Ilikuwa Jumapili kwanza, katoka kaenda kituo cha polisi, nikafungua tukafungua pale maelezo, tukaanza kutafuta tafuta tafuta tafuta tafuta tafuta Dar es Salaam huku wapi sijui huku Tabata huku jeshini huku tafuta kule hamna, tukaenda mpaka Kigamboni tukazunguka hakuna. Jumatatu yake tena tukazunguka hatukupata. Jumanne jioni tumeshazunguka kweli yani. Sasa kwa tukapita hapo ni Kitunda, sijui ni wapi hapo, tukafika huko Kitunda huko kule wanaitaka sijui kwa Wakuria kule walikuwa wanafuga sana kuku kule. Kufika pale na tukashangaa, tulikuwa tunapita pili kwa jioni kabisa, kama mida saa kumi na mbili na nusu kigiza giza, napita hivi ndo nikaliona gari limepaki chini ya mkorosho. Basi kufika hapa tukaogopa kufika kwanza kwenye eneo la ile gari, tukasema ngoja tuvizie. Yule ndugu wangu ambaye tulikuwa tumefuatana naye akaondoka na gari, sisi tukabaki pale tunaangalia, je, kuna mtu atakuja hapo. Yeye akaja akatoa taarifa ku Stakishari basi askari wakapigiwa simu, sababu tulishindwa kufika pale kwa kwa wakati, ili kwamba tuangalie, kuna mtu na je kule, afu unajua kipindi hiyo kulikuwa kulikuwa nadhani kama hapajajengeka zani kama sasa hivi kulikuwa mikorosho nini. Kwa ile gari kama lilinasa hivi jua mtu wa mkorosho ulikuwa umegema kwa paswa tairi ya mbele, kwa ile gari kashindikana kwenda mbele, kashindwa kurudi nyuma. Basi akakaa nao pale. Kitu ile jamaa alichofaidi alifungua gearbox. Basi ndo kitu alichofaidi. Basi tukarudi baada ya kuikuta pale, askari wakasema bana, tafuteni mpango tu tuvute hii gari. Ule ndugu wangu akatoa gari lake huku na kutoka hapo njia panda Mabibu hapo like Kiweli pale, akaja na gari yake pale na tairi, tukafungua tukafunga tukalivuta lile gari mpaka tukaleta hapa hapa hiki kituo hapo nani hapo hata kitu gani hapo hapo njia ya panda mabibu hichi kitu hapo Rafiki. Basi tumefika pale tukalipaki hapo, wale walinzi walikamatwa walinzi wa, wow, waliokuwa na gari nenda pale ile ile kiwili kwa sababu tulikuwa tunawalipa. Basi baada ya kunanipa wale wakanisha, unaambia bwana, tafutie disk, tafutie gearbox, tuweke bwana, si biashara ya kesi, tuachane na. Basi ngambia mimi sina kesi. Basi wakaniwekea pale na ingine tukatafuta tu starter, nikatafuta nikapata, mimi nikanunua, tukafunga basi ukaendelea na kazi. Ukajua waliibaji wakati funguo mlikuwa nazo au mliacha funguo kwenye gari au kwa mlinzi? Kwa kweli, kwa haya magari ya kizamani hayana funguo, yani useme tunaweka loki mara ni kwa sababu hata ukiweka loki madirisha hayana loki tukaa tupo hivyo hivyo. Sasa kutokana na ile nani, tukakaakaa tukaja tuka nikaja nikaamua kuliuza lile gari baada ya kuona kwamba sioni mafanikio. Yule ndugu wangu akawa hela yake ya mshahara ndo anakatwa sasa kwa ajili ya kufanyaje, ya kulipa ni la gari mlinunua, yeye anakatwa makato ile ya, ya, ya benki. Tukaja tukauza ile gari tukanunua noa. Baada ya kununua noa iko elfu mbili na kumi na moja hiyo kununua noa kaenda nayo na kipindi hiyo nimenunua milioni saba saba au nane hivi nadhani hapo hapo mm. Basi tukaenda nalo kule, nikawa na ratiba kwamba niende Kahama ila nilitokea hapo Dar es Salaam nikaenda Moshi. Baada ya kutoka Moshi nikawa napitia kule kule sasa nitoboe niende Kahama. Kipindi hiyo njia ni ya vumbi kutokea Babati hiyo mpaka utafute Singida. Basi tukaenda pale nikatembea nikafika Singida, fika jioni. Nikasema pale nitafute abiria wa kwenda wa kusogea mbele. Ah. Lakini baada baada ya kufika pale Jamaa mmoja akanishusha akaniambia, mbona hapa noa zinafanya kazi tu vizuri, unahangaika kwenda huko ya nini? Usifanye kazi hapa hapa. Ah, nikashawishika nikabaki pale Singida. Basi tukaanza kufanya fanya kazi pale, sababu nilikuwa sio mzoefu wa pale, nikatafuta dereva wa pale, wakawa wanafanya fanya kazi. Baadaye nasoma mazingira, nikaja nikafanikiwa na mimi nikaanza kawa naendesha mwenyewe, kaendesha mwenyewe pale, nikawa nakata Sumatra. Kipindi huo nakata Sumatra za walikuwa wanaita on roads, yani kwamba Tanzania nzima yani wewe no unapita tu sehemu yoyote kwa kama ya hatuwazi vile, yani haina barabara kwamba hii eh, gari hii inaishia barabara hii, ruti yake ni kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo natoka Singida naenda sijui Kiomboi, naenda Igunga, na kuja Manyoni, nikipata ruti ya, Dodoma ya Dodoma nakuja, nikisikia kwenda Babati naenda. Kwa hiyo ilikuwa haina yani ile stika Sumatra ilikuwa ni all roads, yani kwamba Tanzania nzima. Basi nikawa nikakaa pale, nikakaa pale, nikakaa pale, nikakaa pale. Mungu akasaidia nikanunua noa ingine. Tayari nikawa na noa mbili sasa. Ndani ya muda gani? Ilikuwa ni kipindi kifupi tu, kukaa muda mrefu kama mwaka. Nikanunua noa ya pili. Basi nikaa niko na dereva mmoja pale. Kwa ile ile noa ya pili, lakini nilikopa nilikopa hela kidogo kwa ndugu. Nikaongezea na hela ingine tukanua Kwa hiyo tukafanya kwa na mbili nafanya nao kazi pale. Ufanya nao kazi pale nikawa niko pale nilivunua ile noa pili sasa. Nikawa tunalipa ile deni la huku kwa ule ndugu yangu na, na kazi inafanyika. Baada ya hapo sasa nikapata mpenzi bwana. Katika mazingira gani? Katika mazingira tu ya kikawaida kuniona, tena tulikutana maeneo ya kanisani. Kumbe ule mtu bana alivyokuwa ananiona anani yeye ananipenda tu, kumbe sijui alinipenda kwa ajili ya hela nilikuwa nayo, sijui kujua hata ilikokuaje yani. Sasa siku ile ilitokea tu bana natoka tu akanisimamisha, kaka, samani he samani eh. Nani eh, shida yako? Huyo dada tulikuwa tunaimba naye kwaya, na yeye tulikuwa mwana kwaya. Akaniambia naomba niazime shilingi elfu hamsini na mdogo wangu yuko Mbeya anaumwa kamwangalia, mm, sema kwamba Sabuzi anaimba ana shida, anaambia basi jioni tunaona hapa mpaka niende nyumbani nirudi, na yeye anatakiwa nani, naomba niazime nipitie tu hapa hivi nimrushie. Basi nikachukua ile hela nikampa, akaniambia basi jioni naomba na namba yako, ah, nikampa. Najua tena na sisi wanaume kwenda kwa mwanamke sio kitu socha <tsk> yani huwezi kubishabisha yani basi nikampa jioni, akanitafuta wewe, kwaka uko wapi? Basi njoo basi uje uchukue hela yako. Nikamwambia kwani huko, naomba niko mahali fulani. Akaniambia haya, nikuagizie kwangu uje. Nikamwambia poa, na ile tamaa tena kikawaida tu, sema mm, ngoja niende, lakini kidevu chenyewe ilikuwa kizuri mm. eh. Basi nikaenda, kanifuatana na jamaa yangu mmoja hivi, alikuwa anaitwa Bonge sasa kufika pale kakaribisha ule demu akanikaribisha kwake, kakakaa pale. Demu alikuwa anakunywa waini dompo. Ah, kaambia bana, sisi hapa tukai, sisi tunasikia njaa nini na nini, lakini utapenda kujumuika na sisi? Akasema eh, mzaa sehemu nzuri hapa ni wapi? Kapanda kuna sehemu moja hivyo anaita pale Singida hoteli, sikumbuki anahitaji tena, nimesahau jina fulani hivi sikatupeleka pale, tukawa tunatengenezea kuku masala. Kuku masala kipindi hiyo nakumbuka ilikuwa shilingi elfu nane kuku wa kienyeji. Hapa tukala pale, tukanywa bia nini, ndio mahusiano yakaanza. Tukaendelea, tukaendelea, tukaendelea kama mwaka hivi. Deni lako kesha kulipa au bado? Eh, yupi eh, alinipa alinipa, yani baada ya kufika tu kitu cha kwanza alinipa alinipa ile elfu hamsini. Kaambia asante. Basi tukakaa pale, ndo mahusiano sasa yakaanza kuendelea, mimi na yeye tunaanza yeye kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka tukazoeana, tukaanza kufanya mambo yetu kiupendo kabisa. Basi tukakaa tukakaa kama mwaka hivi. Basi ule msichana siku hiyo sasa ndo akaanza kuniambia bwana, yeye eh, unaona ba hii kazi yako unaofanya huko ya barabarani, unajua watu hawapendi, lazima ujiwekee kinga. Lakini nikamwambia mambo ya kiuganga uganga mimi si sipendelei. Akaniambia acha ubishi wewe, ndivyo watu wanavyoenda hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia ah, basi poa, twende. Sasa akaniambia, ndo akaanza kuniambia bwana, kuna mganga amekuja, ametoka Sumbawanga, najua kule tena jinsi watu walivyo tena yeye mganga ni wa, yuko kule pembeni na ziwa kabisa, anajua hivi moja mbili tatu mambo ya kiganga ganga. Mimi roho kwa sababu nimeshawishiwa na mwanamke nikakubaliana naye. Tukakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akaniambia akaniambia yule mwanamke sasa akaniambia mimi nimeshaenda. Ila nimemwambia bana na mpenzi wangu nataka aje, akaniambia ndo naona unao sasa nimekuja kukushauri uende vipi? Nikamwambia poa. Nikamwambia sasa tuende lini? Nikamwambia hata leo jioni. Sasa tukaenda hapo siku ya kwanza kwa mganga. Alikuwa amekuja Singida kwa ajili ya kutibu mtu. Kafika hapo siku ya kwanza, kaambia bwana, sasa najua hapa kinachotakiwa uchukue utoe la vifaa, siku kuku siku kuna vitu vingine vya kwenda sokoni. Kaambiwa bwana, hapo inatakiwa utoe hela ya ya nani ya ya ya ya ya ya ya ya, ya, ya vifaa kampa kama shilingi elfu kumi, kaambia utaenda kununua. Kaambia vitu mimi siwezi kwenda kununua. Kaniambia wewe nipe mimi nitaenda kununua mwenyewe. Mganga au mwanamke? Mganga. Anaambia sababu mambo ya ubani, sijui sijui kuna nini, sijui kuna mafuta gani, sielewi. Ah. Basi mimi nikamgawia shilingi elfu kumi. Nikampa kesho, akaniambia kesho jioni uje. Basi kesho yake jioni nikaenda kuku akakuta ameshanunuliwa na hivyo vitu vyake alikuwa amenunua vingine. Basi ule kuku akachinjwa. Alipomaliza kuchinjwa tu ile damu yake ikawekwa kwenye maji. Basi ni hapo umbali kwa mganga hapo Singida hapo kuna njia moja wanasema njia ya kuja Moshi, ya kuja Babati. Basi kufika pale kuna mahali kuna mawe. Sasa hiyo nyumba imejengwa pembeni ya mawe mawe hapo. Nikasogezwa hapo kwenye mawe kama saa moja moja na nusu. Nikaambiwa toa nguo, akaanza kunimwagia maji, anaongea. Kwanza kabla ya hapo tulikuwa tuna ali, alianza kuniambia nieleze matatizo. Mm. Basi nikamwambia bwana, mimi matatizo yangu mimi naona kama mimi nataka nipate hela nyingi, hii hela iongezeke, magari ninunue mengi, yani ili nifanikiwe zaidi. Asi akaniambia hata hii kidogo, watu wanakuchezea, watu wana hampendani, si unajua mafanikio lazima ujiwekee kinga, sijui imepanda imeshuka. Sasa kule akinieleza hmm, kweli labda. Baada ya hapo akaniambia ngoja, akachukua namba, akampigia mtu simu, akaniambia ongea na mzimu. Sasa Gigi Mzungu nasema sasa wewe una matatizo, sijui hivi, sijui hivi. Eh. Sasa akaniambia wewe unasumbuliwa, kuna ndugu yako anaduka. Nikikaa nikitafakari kwa haraka haraka, nasema kweli yupo, lakini mbona kaambia yupo, nasema huyo sijui ndo anatembelea mafanikio yako nini na nini. Kaambia basi huyo atakusaidia. Baada ya kuambia kusaidiwa pale, nikatoa elfu hamsini nikaambia niweke pale baada ya kutoa hapo, nikaenda nika kuku akachinjwa, ile damu ikawekwa kwenye maji, nikapelekwa kwenye mawe, nikaogeshwa. Baada ya kuogeshwa, nikarudi ndani kwenye kichumba cha mganga huyo, nikachanjwa huku na huku, akanipaka sijui vitu gani, akanipa na dawa. Nikamwambia sasa, bwana, kutokana na askari wanasumbua sana huku barabarani, nipe dawa ile askari asi asinielewe, yani hata akiona gari yangu aone kama tayari amesha asinikague asije nikaandikiwa faini. Kipindi hiyo faini ilikuwa elfu ishirini thelathini nadhani eh, kipindi hiyo ile za kuandika na karatasi zile za nani tu nachaniwa. Basi weka pale nika mm, kuna dawa fulani akanipa hichi kimti, akaniambia ukiamka asubuhi tu sasa unaenda kwenye gari kingatie kile kikitu mdomoni. Siku ya kwanza nikafanya nikapigwa tu bao la kawaida, nikaona kitu wa kawaida tu Bora kawaida kivipi? Yaani kwamba ile askari anakusimamisha unampa hapo elfu mbili yake unaachana kusimamishi tena. Kipindi hiyo tulikuwa tunafanya ruti ya kutoka Singida mjini kwenda kwenda Ikungi, sehemu moja anaita wilaya Ikungi kule kwa Tundulisu kule. Sasa nani askari, beli askari ilikuwa moja tu. Kwa huku pengine mnajaza jinsi mnavyojisikia. Kwa hiyo kishapo elfu mbili yao hawahangaiki tena na wewe, hamna biashara tena ya kukagua magari, wewe ni kupita tu basi. Sasa ikawa vile tunavyokuwa tunavyofanya tunavyofanya ile ukaguzi nini na nini. Sasa siku nyingine nakuta najaza, nimeng'atia ile dawa bado napigwa mkono. Akasema hii dawa ni ya uongo. Sasa ile kuamini amini mganga na mkawa sielewelewi mganga nini. Ah. Ule mganga akaniambia nataka urudi tena kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuja kunani ku, ile dawa kuongezea tena dawa nguvu. Ah. Ulikuwa unawasiliana naye? eh, aliondoka ali, ali baada alivyoondoka akarudiji tena akaniambia bwana, natakiwa uje ule, ule mwanamke sasa ndo alinishauri alinipa niambia ndio mganga amerudi yuko mahali fulani, namba zake si unazo? Nikamwambia nazo, lakini kuwasiliana naye alivyoondokaga mimi sikuwa siwasiliana naye. Alipoondoka aliporudi nikampigia simu akaniambia njoo bwana, njoo tuje tu, nani tu, tuendelee kutengenezea ile dawa nguvu. Nikamwambia Nikamwambia bwana, mimi sina hela, kwanza afadhali umekuja, nilikuwa na ratiba nadhani niende Arusha, hebu nikopeshe shilingi elfu sitini niende Arusha. Hapa hali yangu imekuwa mbaya, magari yangu yamekuwa hivi yananisumbua. Kipindi hapo gari yangu moja ilikuwa imeua injini. <clears throat> Jamaa akaniambia hebu njoo tuje tuonane. Kwa naye ananiambia mimi sina hela, sina nini. Ah, basi kuanzia hapo na mimi na mganga nilikuwa simuamini na nini. Ah, Angekukopesha ungemwamini? Angenikopesha ningemwamini, lakini sasa kwa sababu da mimi na matatizo na yeye tena anakuja ananiambia eti bado ya uniongezea nguvu matatizo nilikuwa nayo sijamaliza. Kwa hiyo sikumwamini ule mganga bwana. Kwa hiyo nikakaa tu kuanzia ila kuanzia nilivyotokaga hapo kwa mganga alivyonichanja mambo yangu hayakwenda vizuri kabisa, yani nilianza kuyumba yumba, sijui nini. Yule mwanamke mara leo yuko mara anandanganya, mara sijui leo yuko vipi, na mtu nikamshuhudiaga huyo mwanamke, ngamkuta siku moja, kuna jamaa akawa bado anashare naye mapenzi, ila lakini namuuliza, ananiambia hapana, huyu mtu ndio nafahamiana naye siku nyingi kabla wewe hujajaga hapa. Ah, Sasa nikijiuliza, oh, vipi, mbona sielewi wewe uko basi ndo kuna wasichana wengine ambao walikuwa wanajua ni nilikuwa natembea na yule msichana, akawa ananiambia huyu jamaa anatembea na udemu wako. Ah. Baadaye mimi nikaja nikaachana naye, nika kani kuna mambo yangu. Baada ya hapo sasa ndo nika yani kusola la mganga kumwamini mganga ikawa ni ngumu. Lakini nilishaenda kwa kwa mganga. Basi mambo yangu akawa ndo hivyo yanayumba yumba yanayumba yanayumba yanayumba mwisho gari yangu moja ikawa sasa nika, nikapata nani ikawa imeua difu. Nikaja nikapata kazi moja ya kubeba mgonjwa Singida kumleta Dar es Salaam. Na mbeba ule mgonjwa ngasema hii hela naopata najua nitatumia kiasi fulani nitanunua difu nyingine nitarudi nayo nitakuja kufunga kwenye hii na hii hapa alafu taendelea tutafanya kazi tatengeneza na hii nyingine kitu kinachosumbua. Kurudi pale mara sijakaa sawa ile sasa nakuja na, Dar es Salaam sijafika, niko na ule mgonjwa. Tukaja hapo, kabla sijafika madafu, kuna kidaraja kiko pale, kapata ajali, kagongana na basi uso kwa uso. Basi kipindi hiyo basi kaitwa Gairo Kochi, kapambana pale, kutana naye uso kwa uso, kaumia, watu hawakufa wala nini, gari kaumia, gari kaje kamishwa pale, karudishwa Mlandizi, kituo cha polisi, kakaa pale baadaye ah, ile gari kule nayo ikawa inasumbua, nikaona bora niuze huku skirepa nifanyaje? Ba, ba, baada hapo, sababu nilishafuatilia bima ikashindikana, ikashindwa kulipwa, Kaona bora niuze skrepa. Kwa nini hukulipwa kwenye bima? Yaani kwa bima, sheria za bima zinatakiwa kwamba anayedai awe ndio muhusika mwenye jina au ndio mwenye kadi ya gari, e, ndo mwenye kadi ya gari. Sasa kwa sababu ile gari nilinunua, nilikuwa sijabadilisha jina, kwa hiyo nilivyoandika maelezo pale, wewe ni fulani, eh, wewe ndo unafuatilia eh, gari la kwako. Kumbe yule jamaa pale ananichota mawazo ili ni nisitoe ile, yani kwamba ili nisilipwe. Unajua wale watu wa kilimo nao wanakuwa ni wajanja, kwamba wanakuuliza swali, kasi nikaambiwa andika. Nikaandika maelezo nini na nini kwamba mimi ndo mhusika gari moja mbili tatu nne tano sita. Ngamaliza mwisho wa mwisho nikaambiwa wewe sio mhusika, hatuwezi kukulipa. Kwanza ni kosa, uwezi ukawa unamiliki gari ambayo sio wewe natakuwa ulipe hii mambo ya mapato ya serikali nini na nini, ili ulipe ile ubalishe jina. Eh, basi nikashindikana kwa ile gari, nikaja nikaiuza scraper, nikaitoa na kadi kwao, nikaiuza jinsi ilivyo. Nikaenda kule nikaitengeneza ile gari, bado ikashindikana, sio yani natengeneza hichi ile hela imeisha, niuza sijui milioni moja na laki mbili sijui hiyo gari nakumbuka. Uliuza milioni moja na laki mbili ni ipi? Iliyopata ajali barabarani? Ajali. Hmm. Basi nikapomaliza kuuza ile gari, nikaenda kule nikasema ngoja niitengeneze ile, nikaipireka rangi nini, yani ile naitoa mara gearbox nayo inaanza haibadilishi tena gear zilikuwa ni automatic. Kwa hiyo hela kununua gearbox sina. Nikikaa nikitafakari, nikakaa nikakaa, ah, siku ya siku nikaamua, kuna jamaa wangu mmoja kwa fanya biashara nguruwe, nikaamua kuuza ile gari, nikauza milioni nne nikaenda kufanya biashara ya nguruwe. No, hiyo muuza milioni nne. Hey. Eh. Ukaingia kwenye nguruwe. Nikaenda kwenye nguruwe. Nikaenda kwenye nguruwe pale nikakaa. Nilivokaa pale kwenye nivyo nguruwe tukapakia nguruwe mbulu kule. Tukanunua kule kaja. Kufika Dar es Salaam. Ye kwa sababu ule jamaa alionileta ni wa mtu wa kule kwetu. Fika pale tukashusha, kaniambia hizi shusha hapa, hizi shusha hapa. Ilikuwa kama nguruwe kama hamsini sitini hivi kwa hiyo ananiambia hivi haifai kushusha kwenye machinjio moja. Na mimi chinjio huku na huku. Kwa sasa kutokana na yeye ndo alikuwa na ndo mwenyeji kawa namwamini, kwa alikuwa ananisomea kilo anafanyaje. Basi hasiku wa siku nguruwe zimeisha kuchinjwa, <clears throat> mimi nikaondoka nikaenda Moshi. Kulikutokea kama msiba. Basi yule jamaa kaniambia, bana, mimi nimeshachukua hela nimeenda Morogoro, kuna nguruwe nimeenda kuitiwa hapa chapu, tunaenda kuzipakia alafu narudi. Kuanzia hapo ule jamani kumtafuta ni leo ni kesho ni leo ni kesho, ngoja sijui nini nini, ngoja kwanza kuna hela, ngoja kuna hesabu sijamaliza na jamaa, siju, sikuona tena hata hela. Yani kama wenye hiyo hela kama nilipata hapo kama kama laki sita au laki saba ndo hiyo hiyo, sikuiona tena hiyo hela kwa hela yangu ikawa imeisha moja kwa moja. Kwa hiyo nikarudi nikapata sifuri, tukagombana na ndugu nini. Sasa kuielezea ile namna imepotea ikawa ni ngumu. Kwa nini? Sasa unamweleza mtu, unamwambia mtu fulani namdai. Sasa mtu ule ukimfuata huyo akwambia siku unidai. Ambia blaza, wewe si ulichukua hela yangu bana, ilikuwa ni hivi na hivi. na hivi. Ah, mnasibiria. Sasa mimi vizio bana nikasema anyway, namwachia Mungu tuone kama yeye atafanikiwa. Kumbe ile hela yangu ile jamaa yeye alichokuwa anafanya, kuna watu walikuwa walikuwa wanamdai. Kwa alikuwa anakuja pale, mara huyu anamdai sijui milioni mbili, anachukua ile hela yangu ana analipa madeni eh. Kwa hiyo mwisho wa mwisho nilivyokuja kujua, mwisho wa mwisho ilibidi yule jamaa alikimbia mjini hapa akahamia huko Morogoro huko akaa anaenda kwa huko Morogoro ndo mpaka leo maisha yake ndo yako huko. Alishindwa hata kuelewa nini anachokifanya mpaka sasa hivi anafuga fuga tu nguruwe za watu, ameajiriwa kwa watu. Mimi nikakaa nikarudi Moshi, nikakaa Moshi nikaoa nikakaa nikasaa balaa ndo hapo sasa. Kila nikifanya biashara, biashara yangu inashindikana kwenda kabisa, ni biashara haiendi nini fikiria kwenda kwa mganga, lakini akili anitumi na naambia hapana, wewe kwenda kwa mganga hamna kitu, waganga ni waongo. Maisha yakakaa hivyo hivyo, vurugu vurugu vurugu vurugu. Hongera sana na pole kwa changamoto ulizopitia bana. Mimi ninashukuru sana kwa changamoto, ndivyo hivyo tu, ndo maisha. Kila binadamu ana mapito yake anapitia mwanamke unasema kwamba ulikuwa naye katika mahusiano hapo Singida, inatokea kwamba mganga kaja akakuita, lakini mwisho siku akaondoka, karudi mara ya pili akakwambia karudi, naye kasha kwenda. Ulikuwa ukiishi naye au yeye alikuwa anatoka kwake, unatoka kwako? Ah, ule yeye alikuwa anatoka kwake mm. na mimi natoka kwangu mm. kwa hata siku tukienda kukutana, tunaenda loji tu kukodisha nani loji pale, tunaingia tunalala, asubuhi kila mtu anaendelea na shughuli zake mpaka mnakuja kuachana, pengine mliachana mkiwa mmeshajaliwa pengine mtoto au ilikuwa tu ndo? Ah, hapana, kuja tu kwa kujaliwa mtoto. Kwa kipindi ambacho unakuwa kwa mganga, unapewa simu, unaambiwa uongee na, na mzimu au na nini? Eh, kamzimu fulani yani nimeambiwa tu ongea nayo. Sasa nikawa nabaki nikijiuliza mzimu na simu? yani, yani baadaye yani ndo nilikuja na ndo nakuja kujiuliza yani baada ya matatizo kuzidi, nikajiuliza da, hivi nimeachaje kumwamini Mungu naenda kuamini mzimu? Mzimu unaongeaje? Kwenye simu. Kwenye simu. <laughs> Sasa kile kitu kikawa kinazidi tu, sielewi yani, lakini ah, mimi nikawa nikisikiliza sikiliza mambo ya maombi, sengine naamini, sengine siamini. Nasema unajua tena kwenye mambo ya maombi Najua siku za mwisho na hata kwenye Biblia imeandikwa kwamba watatokea manabii wa uongo, wengine wanatoa mapepo kwa jina langu nini. Nikuwa sasa yani ile uamini, unajua kitu cha aina yote, hata kama ni nabii au ni nani anakuja sehemu, inatakiwa imani yako kwanza uipeleke kwamba utapona na utapona, lakini kama utakuwa uamini hauwezi ukapona. Umeona eh? Lakini kwa sababu sasa yani nilikuwa nakaa tu na naamini yani sasa, sasa hivi ninaanza kuamini kwamba kweli wapo watu watumishi wanakuja wana, wana, wana, nani wanaombea watu na wanapona Ulikuja ukakaa ukajiuliza kwa nini mara tu baada ya kwenda kwa mganga ndio mafanikio yako yakapotea au yakaanza kuporomoka? Asi nikuambie kitu, hili swala kwa mganga ni nyie ndo nimewaambia. Unaona? eh? Hamna mtu wote alikuwa na yani, nadhani mimi na ule mwanamke ndo tulikuwa najua tu kwamba kwenda kwa mganga. Hata mke wangu naishi naye sijawahi kumweleza hicho kitu. Mm. Sasa wewe mwenyewe binafsi yako ulishawahi kukaa ukajiuliza au ukamuuliza wakati una, unaomba Mwenyezi Mungu kwa imani yako kwamba Mwenyezi Mungu, kwa nini wakati nilipoenda tu kwa mganga mafanikio yangu au uchumi wangu ulishuka? Ndio kitu ambacho kila siku najiuliza, najua hakuna mganga wa kweli. Mganga wa kweli ni Mungu tu ndo anaweza akaponya akukoa, yani hivyo yani kwamba yani hakuna mganga wa kweli, kwamba tuseme sijui mganga kuja kugundua, wengine wako ni wa kidunia tu, kwa hakuna ile mganga wa kweli ambaye anaweza yani ni watu kwamba namna kutapeli watu basi. Wakati ambao uchumi wako unashuka, vipi kuhusu uchumi ule mwanamke ambaye ulikutana naye Singida, ulikuwa unapanda au na wenyewe ulikuwa hivyo hivyo? kwa ule mwanamke kwa ajili nilikuja mimi nikaja nikahama Singida, ila nilikuja kusikia amenunua kiwanja, amejenga. E, na juzi kati nilisikia alipata mtoto e, amezaa na mume wa mtu. Uh, anajitahidi kunipigia simu ah, mimi tunaongea tu kibinadamu, lakini kwa maswala labda sijui nini nini, ah, sipo tena huko, sababu dhani na mimi nimeshaoa na mke wangu na mtoto. Haujawahi kufikiria kumuuliza kwa nini tangu siku ile nilipoenda kwa mganga uliyenipeleka wewe mafanikio yangu yakashuka? Kwa kweli sijawahi. Wala haufikirii? Wala sifikirii, ila mimi nasema kama mi, alinipeleka na huyo mganga ndo akanifanyia uchumi wangu kashuka, Mungu atamuonyesha Yaani sasa hivi mimi vision yangu mimi ni ya kumwamini Mungu tu. Kama kuna mtu labda yoyote anategemea mimi ananiharibia maisha yangu, amefanyaje, Yaani kunivuruga. Unajua kuna hili swala kwamba watu wanavuruga tu maendeleo yako, labda ni uchumi wako ulikuwa uko hivi, mtu anakuvuruga tu. Mimi nimesema nimemwachia Mungu, Mungu ndo anajua, Mungu ndo alioniumba, mimi ndo anaishi hapa duniani kwa makusudi yake, na kwa makusudi hayo Mungu atanipa maisha mazuri, ndio? Yaani ili niendelee kumtukuza Mungu na kumheshimu, sawa? Hao ambao watakuwa wamenifanyia, Mungu mwenyewe atajua atawafanyia nini, ila nawaombea kwamba wabadilike wasi, wasije waka, wakafanyia wengine au wakafanya, Mungu awabadilishe awaonyeshe hichi kitu mlichokuwa mnafanya si sahihi. Sahihi ni kuombeana na kupeana yani kwamba mna yani mnanishirikishana mambo ya kimungu, hii mambo ya nini nini, tuachane nayo tu. Kwa yote uliyopitia unatamani anayetazama sasa hivi mkasa huu ajifunze na aelewe zaidi kitu gani kwenye haya maisha? yani kwa kweli mimi ninachotamani kila mtu ajifunze na aelewe kwamba mganga wa kweli ni Mungu tu, tusiamini tusiamini vitu sijui wa waganga wa kienyeji sijui nini. Kila mtu amwamini Mungu kwa imani yake na kwa dini yake. Unajua Mungu si tunamwabudu tunamwabudu Mungu mmoja. Wewe Muislamu, wewe si Mkristo, sijui wewe kabila wote ni Mungu tunamwamini Mungu tu. Kwa hiyo sasa hivi tunamshauri watu wamwamini Mungu. Waachane na hivi miungu mingine hii midogo midogo inajitokeza sijui wapi wapi wapi. Uelewe hilo. Kwa hiyo kwamba kwa mikasa hii kwa hiyo na hivi vitu vilivyopo watu tuachane nayo, tujaribu kwenda kwenye mambo ya kumwamini Mungu na amini unachokiamini, lakini masuala ya waganga nini na nini, yani mimi nawashauri watu waachane huko kabisa. Neno moja umezungumza vitu ambavyo haukuwahi kuvizungumza, umesema hata mkeo hajui. Neno moja kwa yule mwanamke aliyekupeleka kwa mganga, neno moja kwa mke wako ambaye yeye akiisikia pengine sauti yako tu atajua huyu ni fulani, achilia mbali wengine ambao hawakuoni wala hawajui ni nani. Halo, kwa ule mwanamke ah, yule mwanamke nilikuwa naye yule wa Singida yule ah, mimi nasema nimwombee Mungu ambadilishe, asiwe na roho ya kwenda kwa waganga. Aidha sijui kwamba alikuwa ananipeleka kwa mganga kwamba alikuwa anajua au ajui, siwezi kumhukumu. Unaona, eh? Mm. siwezi kumhukumu alikuwa anajua au ajui lakini namuombea Mungu ambadilishe, asiwe na roho kuamini waganga. Na kwa mke wangu naomba Mungu, yani naomba mke wangu anisamee, sababu sijawahi kumwambia eh hivyo tu, yani kwamba naomba mke wangu anisamee, basi tu sijawahi kumwambia kwamba nimeenda kwa mganga. Nikushukuru sana kwa kushare nasi mkasa wako. Neno la mwisho la kumalizia kwa watazamaji wetu wanaotazama na wanaokusikia? halo, neno la kusema nasema tu tushirikiane, tukae kwenye maombi, kila mtu aabudu kwa imani yake, iwe Mkristo awe Muislamu, mtu aabudu jinsi atakavyo amini, na Mungu anawapa kama jinsi umetaka nije nitoe ne, yani kueleza mkasa wangu kwa niliyoyapitia. Wako wengi na mimi wameshapitia kama hili la kwangu, si ndio eh? Lakini hawajapata mwafaka ila kama yupo ambaye anataka kudanganyika asidanganyike. Yeah. na biashara ya waganga, ila na uhakika kuna ambao atapata kwamba alikuwa anataka kwenda, akishasikia historia yangu jinsi ilivyo hataenda. Yeah. Na itakuwa ni ni mambo ya Mungu tu ndio amesababisha mpaka hata nanyi mkaja mkakutana na mimi. Kati ya umati wote uliopo hapa Kawe, mmekuja tu mkakutana na mimi mkani mka sijui ni roho gani imetuma kuja kuninyokea mimi na kuniuliza kitu na kuniomba tuongee.